Okay. Etsiyo qo'shig'ini ikkinchi qismini tarjima qilishni boshlaymiz. Agar siz birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, ekraningizda yuqori o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib, birinchi qismini albatta ko'rib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu qo'shiqni ikkinchi yarmidan davom ettirib tarjima qilib ketish videosi bo'ladi. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik tarjima qilishni. I'm still hurting. I'm still hurting. Yeah. Men deyapti, still hali ham hurting. hurt degani o'sha yaralanmoq og'rimoq ma'nosida i'm still hurting men haliyam og'riyapman ya'ni azoblanyapman degan ma'nosida kelyapti bu yerda i'm still hurting men haliyam og'riyapman i'm hurting inside i'm hurting men og'riyapman yoki azoblanyapman inside ichkarida ichimda deyapti i'm hurting ting desangiz ham bo'ladi i'm hurting hurting deb aytsangiz ham bo'ladi i'm so scared to fall in love mm -hmm. i'm men so shunaqangi deyapti judayam scared uh, qo'rqyapman uh, to fall in love sevib qolishga yoki sevib qolishdan men sevib sevib qolishdan uh, judayam qo'rqyapman but if it's you then i'll try Mhm. lekin if agar it's you bu sen bo'lsang agar bu sen bo'lsang then unda o'shanda yoki keyin i'll try men harakat qilaman ya'ni sevishga sev, harakat qilaman deyapti agar e, ammo agar bu sen bo'lsang e, unda men harakat qilaman i know i'm not the best at choosing lovers Mm -hmm. I know, bilaman, men bilaman. I'm not the best. Men not the best. The best eng zo'ri, eng yaxshisi. Demak, men eng men eng yaxshi emasman. Nimada eng yaxshi emasman deyapti? At choosing. Ya'ni tanlashda deyapti. At choosing. Best at degani o'sha biror nimada eng zo'ri, eng yaxshisi. Best at. I'm best at playing football misol uchun men futbol o'ynashda eng zo'riman ah, demak ah, men tanlashda eng zo'ri emasman nimani tanlash deyapti lovers lovers ah, o'sha sev, sevgan inson sevgan insonlar sevgan insonlar love sevmoq bo'lsa bu yerda r qo'shilganda o'sha sevuvchi odam bo'ladi lover lovers ko'pligida sevuvchi odamlar sevgan insonlar We both know my past speaks for itself. We both biz ikkalamiz deyapti both ikkovi ham ikkovimiz degani we both biz ikkalamiz know bilamiz my past meni o'tmishim past o'tmish degani speaks for itself mm -hmm. bu yerda speak for itself mana shu bitta uh, ibora deb buni o'zini yoz e, o'rganib olsangiz bo'ladi speak for itself so'zma so'z tarjima qilsak demak o'zi e, o'zi uchun gapiradi meni o'tmishim o'zi uchun gapiradi bu yerda aytyapti o'sha biz ikkovimiz ikkovimiz bilamiz meni o'tmishim o'zi uchun gapiradi ya'ni bu yerda aytmoqchiki meni o'tmishim bu aniq nima bo'lganini aniq sen ham men ham bilamiz bu narsani bu haqida gapirishimiz shart emas o'zi mani o'tmishim o'ziga e, nima bo'lgani o'zi hamma narsani aniq ko'rsatib beradi degan ma'noda aytyapti speak for itself o'ziga o'ziga gapiradi o'zi uchun gapiradi davom etamiz if we don't think that we're right for each other mm -hmm. if you don't think agar if you don't think sen o'ylamasang agar sen o'ylamasang that that gapni bog'layapti bu bu qismini ham ikkinchi qismini ham that we're right we're right uh, bizlar uh, right to'g'ri for uchun each other bir birimiz demak biz bir birimiz uchun to'g'rimiz deb o'ylamasang agar deyapti demak biz bir birimiz uchun uh, to'g'rimiz ya'ni mosmiz deb agar sen o'ylamasang baby no Xo'p, baby o'sha yoqtirganiga murojaat qilganda ishlatiladi baby no o'sha yo'q deyapti no then please unda iltimos don't let history repeat itself mm don't let don't let ruxsat berma ha, ruxsat berma deyapti history tarix repeat qaytarmoq itself o'zini demak tarix tarix yana takrorlanishini e, o'zini takrorlashini takrorlashiga ruxsat berma demoqchi e, unda iltimos tarix yana qaytarilishiga ruxsat berma ya'ni o'sha o'tmishimiz deyapti cause i want you cause chunki cause because bilan bir xil cause uh, i want you men xohlayman seni men seni xohlayman ya yeah, ya yeah. uh, ha ha I want you men in xohlayman there is nothing else I want mm -hmm. there is bor deyapti nothing hech nima endi there is nothing hech nima bor deb emas balki hech nima yo'q deb tarjima qilasiz chunki nothing there gap ingliz tilida gapda hmm, bitta inkor keladi there is not nothing demaysiz bunda gap xato bo'ladi there is nothing degani o'sha hech nima yo'q else there is nothing else boshqa hech nima yo'q else boshqa degani demak boshqa hech narsa yo'q i want men xohlaydigan men xohlaydigan boshqa hech narsa yo'q cause i want you mm chunki men xohlayman seni men seni xohlayman ya yeah, ya yeah. ha ha i want you men seni xohlayman and You're the only thing I want. Mm -hmm. Va you're the only. Hmm? Sen the only yagona the only bitta yagona thing. Narsa I want men xohlagan. Demak, va sen yagona e, sen men xohlagan yagona narsasan deyapti. Faqatgina seni xohlayman degan ma'noda. Xo'p, mana do'stlar, ikkinchi qismimizni shu bilan tugatdik mana shu qo'shiqni tarjimasi bo'ladi umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keldi agar yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang kanalga ham albatta qo'shiling aytgancha video borasida o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz kanalga kanal rivojida o'z hissangizni qo'shgan bo'lar edingiz ho'p keyingi video darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling